ठुलो चाहिँ हाम्रो त ठुलो छ हामी जाउँ म पनि ढिलो तपाईँहरू पनि ढिलो यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लोगो भयो यो लोगोको लोगो कम्पनीको लोगो भएको र त्यो चाहिँ राम्रै होस् कम्पनीमा भनेर सबै गरौँ भनेर त्यही भएर राम्रै होस् भनेर Kach muchisotu xir Spiritwara. Xiam nostalgia-". Kach xordinate xerov' chercherbe xir repon z servicioby Rubriku. Xion nher bayzhi pulio o'Рuśkipr novda kürü. X welding », His ever probini dvession-ye k Galio zabarbo hiyo'ously granalga na qir utuhiči a hav 의미 Qến xorezykaMkufnsar Xin迅ga skabuxe bayan Sivyi meprin yu habi irisdiwai reversey gu improve-怖302. Zavarbur çat entrada Qiri tingabur xij 힘kuzi VC goodnessy and thi 그beginning the target to achieve the center of the world. The teacher said, "Please do it with your own heart." I said, "I will do it with my own heart." The teacher said, "Please do it with your own heart." I said, "I will do it with my own heart." The teacher said, "Please do it 템블즈 제라도 리지와 서서죠. 어떻게 되냐 통도 생각. 음 소버디라 베도 소버디라 베도 음 소버디라 메도 파베디 되게 되게 해 왔다 되게 되게 어 디마샤마나의 소하 초주무 좋습니다. 제라도 리지와 서서죠. 로제 초초 좀 몸이 되거든. 사지 mō tērē tsēn tērē nī mē kōyān tērē jī nī tērē tārō tērē bā kōn chō sōm jī tērē jī shō jī tērē bā tsōgō tērē tō mē chō mō rē chōndā gō mē tōngwān chō tān jī sāng jē tsē pā mē lō chō tērē mō mō tā gō wā tā pā rē mē tā yī jō mē sō pē tsē rō tā tā tā kā tā yā rā tē sō tē tō mē pā rē mā kō nā pā rē ᱥᱚᱵᱟ ᱥᱚᱢᱜᱟᱨᱮ ᱯᱟᱨᱤᱥᱚᱫᱮ ᱫᱟᱢᱟᱫᱮ ᱜᱟᱣᱟᱱ ᱥᱚᱢᱩᱜᱩ ᱫᱚ ᱥᱚᱵᱟ ᱵᱤᱥᱚᱫᱮ ᱢᱟᱦᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱮ ᱣᱟᱨᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱣᱟᱫᱮ ᱵᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱤᱡᱤᱱ ᱥᱩᱠᱩᱨ ᱥᱟᱛᱟ tu tu tu ᱥᱟᱢᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱵᱤᱪᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱵᱚᱞ ᱥᱮᱱᱟᱢᱤᱱᱟ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱞᱟᱥᱮᱫᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱵᱤᱪᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱵᱚᱞ ᱥᱮᱱᱟᱢᱤᱱᱟ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱞᱟᱥᱮᱫᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱜ के भए नि त त्यो नि त्यसले चाहिँ त्यसले नि त्यसले नि तर त्यसले अब उनीहरूको यो कम्पनीको लागि सबै राम्रो होस् भनेर उनीहरूले त्यो त्यो राज्य गराएको नयाँ खोलेको यो हजार भयो नयाँ आफ्नो कम्पनीको रूपमा राखेर नेपालमा यही हाम्रो नेपालबाट रसिया युरोपतिर लगेर अब बेच्ने काम सुरु गर्ने भने त्यही भएर उहाँले अब जस अब बिस्तारै राम्रो होस् भनेर что в нашей жизни всегда есть звук, и чаша, и гон – это наши друзья. Mm -hmm. That in our life, uh, sounds are always first place, and the gong and the gong, they are our friends. Our friends. आवाज भनेको चाहिँ सधैँ वरिपरिमा हुन्छ अरे तर चाहिँ यो आवाज र त्यो आवाज चाहिँ हाम्रो साथी हो помощь сердцу. Таких есть. Но в целом они должны работать вместе, поэтому второй и третий курс мы стараемся давать вместе в интенсиве.